状態であの身近にサルサを見れるっていうのが一番の魅力ですねこういう自然の中で動物を見る施設っていうのは実は案外日本中で探してもないんですねだからそういうところでちょっと異臭なんだけれど喜んでいただいてるっていうところはあります 客様、えー、特にアジア圏の方々、えー、たくさん来られておりまして、え私どもの方でも、えー、シア m のインフォメーションの方に、え英語の堪能なもの、えたくさん揃えておりますので。ぜひ京都に来られましたら楽しんでいただくようによろしくお願いいたします。